алюминийдин күкүрт менен аракеттенишүүсү анча чоң эмес айнеги идишке алюминийдин порошогун салабыз. Бир бүтүн 175 грамм күкүрттүн порошогун кошобуз айнек идишке капкак жабабыз аралашманы тынбай аралаштырабыз аралашманы штативке бекитилген темир пластинкага салабыз аралашманы отко ысытабыз өтө активдүү реакция жүрө баштайт алюминий күкүрттө кычкылданып алюминийдин сульфиди пайда болот